තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ හිතටයි වැලපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ නෙතටයි තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ හිතටයි වැලපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ නෙතටයි ලෝකයක සෙනෙහස සිතුවිල්ලක් වී සැඟවිලි මතකය අද රහසේ පෙම් කළ සිතකට සාප නොකළ මැන වෙන හිතකට පෙම් කළ දවසේ තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ හිතටයි වැලපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ නෙතටයි මැකුණු අතීතේ අතරේ මාතනියෝදා දිවි කතරේ වසන්තයේ මන්සල අභියස ඔබ ඇත ඔහු සුළැගිලි අතරේ තනිවෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ හිතටයි වැලපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ නෙතටයි තනි වෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ හිතටයි වැළපෙන්න ඉඩ දෙන්න මටයි මගේ නෙතටයි